Ya, ya, ya, ya, yeah Quiero mi con su vento, lloro suyo contra el pavimento. Seré la estrella del momento cuando llegue mi momento. Hay que darle tiempo al tiempo, yo la parto con cualquier tiempo. Confío, no fío, en invierto. Esa noche no sueño despierto. No paro un poco, no paro, lo pago, loco, loco, loco, que estoy de infarto. Tantos infantes si te queda largo Vos mi amor, mi amor Este fix el primer día No confundo tus pasos, soy mi ton Yo sé que tampoco lo que creían Pero no mentía, predecía todo Lavando, borrando, fallando, llegando estoy Ninguno de esos loritos va a llegar a ser un crow Claro que no Putos esas empiezan a hablar mal escucho por todo el lugar Sos todo mucho para injuriar A sus le pinta tirar Poca arriba de una base le va mucho snitch, no me vas a rich No te quiero aquí, loca por mi tree Más fuerte que un tree, debajo los grips Te pago una B, me pido una P Carita de snitch, no me rich No te quiero aquí, loca por mi tree Más fuerte que un tree, debajo los grips fuerte con Dre, apoyo lo green, se apego en mí. Como no, a mí no te tanto, tonto Tengo corazón blanco, tanto tiempo te he buscado Y por suerte te he encontrado Perdón padre, he pecado Como ninguno he matado A los type beats, I like it Ver su culo rebotando El ritmo de mi stem Vos, ni 200 Más verán tequila aquí, loca por mi drink Me falta el country, me puso los green Trape una B, me pido una B Carita de mi amigo se ríe No te quiero aquí, loca por mi drink Me falta el country, me puso los green